ਗੁੰਮ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਛੱਡ ਆਇਆ ਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਵੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਗਰਾਰੀ ਅੜਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਮਲਾਇਆ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਬਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਜੈਟਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਵਗ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਲੰਗੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਦਊ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਲੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਇਆ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੌਂਗ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਅਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਜਰੂਵਾਰ ਆਹਾ ਯੇ ਯੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਜਰੂਵਾਰ ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਰੱਦ ਮੇਰੇ ਪੱਕਿਆ ਸਵਾਏ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਡਾਕੂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਂਝ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਸੰਗਦਾ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾ ਸਭ ਲੱਗਦਾ ਏ ਠੀਕ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਉਡੀਕ ਘੁੱਟ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂ ਕਦੋਂ ਆਉ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮਚਾਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਪਰੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਜਿਆ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੰਗ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੇਖੀ ਛੇਤਰ ਵਰਾਉਂਦਾ